Vieni. Vieni, vieni, vieni. Puoi passare l'aria che ho freddo? Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Devo fare pipì. Vieni, vieni, vieni. Puoi alzare l'aria che ho caldo? Devo fare pipì. fermi che devo fare pipì. Vieni. Vieni, vieni, vieni. Ah, ma devo fare pipì. Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Più vicino, più vicino. Vieni, ancora un po'. Ancora un po', ancora un po'. Oh, ma sei proprio scemo. Thank you.